Oggi c'era il sole e siamo andati a fare una visita ai giardini di Gasbic. All'inizio del XVI secolo il dominium di Gasbic fu ereditato dalla casa degli Ornes. Costruirono un castello in mattoni sulle rovine della fortezza medievale. Nel 1565 l'Amoral, conte di Egmont, acquisì il castello e il suo dominio, compresi i diritti feudali su 17 villaggi circostanti. Accusato di alto tradimento da Filippo II di Spagna, Il conte di Egmont fu decapitato tre anni dopo. Hoje fez um solzinho e resolvemos visitar os jardins do castelo de Gasbeck. No século XVI, a família Orne construiu um castelo de tijolos sob as ruínas de uma fortaleza medieval. Em 1565, Lamoral, conde de Egmont adquiriu o castelo e seu domínio, incluindo 17 vilarejos. O novo senhor de Gasbeck foi decapitado três anos depois, acusado de alta traição por Felipe II de Espanha. Ich bin noch nicht C'est vrai qu'on peut nager de toi. Je veux, oui, mais je que c'est très fort. Mais je veux dire un pied. Je Mais c'est quelle C'est ça la piscine. Oui. La lac. C'est un lac, c'est un Dit is mijn allerliefste boompjes. Wat moet ik doen? Is hier eindelijk iets dat ik nog kan doen?